ますさあそれではその頑張って練習してきてくれたバンドダンスご披露いただきたいと思いますリトルウィングさんですどうぞ

no, ないない街 What's up? はいありがとうございます古賀市からね駆けつけてくれました、えー、リトルウィングの皆さんに盛大な拍手をお願いしたい